مرحبا للجميع أنا جولان خطيب من سرية كشاف المنداوي من كفر مندا بحب أقول للأمهات وطبعا ما ننساش الجدات كل سنة وإنتم بألف خير بمناسبة عيد الأم إن شاء الله تبقوا شمعة مضوية دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتصم بن طيلة من سرية كشاف الإسلام راح نقدم كم من كلمة بمناسبة يوم الأم لأمهاتنا رغم الظروف الصعبة فيروس كورونا آه، بسم الله الرحمن الرحيم راح نبدأ هذه لك هذه الكلمة مزخرفة بالورود وأزهار الامتنان يا ذات الصدر الحنون يا ذات الحضن الدافئ يا ذات القلب الكبير ولو كتبت أرقى الكلمات وأبلغ المعاني لا يوفي جزء من دياني لك مني أرقى الحروف والمعاني لك مني الطاعات والاحترام يا أغلى أم في العالم شكرا إليكم الكلمة مقدمة من سرية كشف اليد الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الغزال نادلين علي أبو الهيجة من سرية كشافة ومرشدة دار العيون كوكب أبو الهيجة التابعة لحركة الكشاف العربية أنا اليوم حابة ألقي لكم قصيدة اسمها جدتي بمناسبة عيد الأم والجدات جدتي جدتي الفضلى الحبيبة من داءاتي مجيبة دائما تجلي همومي بأغانيها العجيبة وتسليني فتحكي لي حكايات غريبة عن أبي زيد الهلالي وابنة الراعي النجيبة وتواسيني بصوت فيه دفء وعذوبة إنها لي مثل أمي وهي أقرب من قريبة